Pergi ke pasar beli kutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Septian dari kelas 11 IPS. Saya Nikita Sekarang dari kelas 11 IPS. Aku dah. Wait, gimana? Ikan hiu makan kentang, harap Pergi ke pasar, beli minyak dan bawang. Harap disimpan ya kawan-kawan. Pagi hari minum kopi, di samping makan bakwan. Selamat memperingati Hari Pahlawan. Ikan hiu

Jangan jatuh awas menimpa. Jika kami ada salah, maafkanlah. Ada